Iisus, Iisus, Hristoase, Hristoase, chipul tău, tău e chipul meu, gândul, gândul tău e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta e emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Hristoase, Hristoase, chipul tău, tău e chipul meu, gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, e emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, e acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul, chipul tău, e chipul meu, Gând, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția fie, fie emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele. Cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, chipul, chipul tău e chipul meu. Gând, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția ta e emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale e acțiunile mele, e acțiunile mele. Cuvintele tale e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul, chipul tău e chipul meu. Gândul tău e gândul meu emoția, emoția, emoția, emoția, fie, emoția, emoția mea, acțiunile emoția, acțiunile tale, fie emoția, mele, emoția, acțiunile emoția, cuvintele tale, fie emoția, mele. emoția, Iisus, emoția, Hristoase, chipul tău, emoția, e chipul meu, gândul, gândul emoția, e gândul, e emoția, meu, emoția, emoția, emoția, fie, emoția, emoția mea, azioni letali, reazioni, reazioni, vinta letale, vinta la mente. Ti satisface chipul tău e chipul meu, gândul tău e gândul meu, emoția fie emoția mea, acțiunile tale, reacțiunile mele, cuvintele tale. fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus Hristoase, chipul, chipul tău e chipul meu, gândul, gândul tău e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția fie, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus Hristoase,

emoția, emoția, emoția, fie, fie emoția mea, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul tău, e chipul meu, Gând, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția ta e emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale, acțiunile mele, acțiunile mele, cuvintele tale, e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul, chipul tău e chipul meu. Gândul tău e gândul meu. emozioni, emozioni, emozioni attive, emozioni, emozioni, azioni, azioni letali, azioni letali, reazioni da me, reazioni da me, vinta letale, vinta da me. Ti soddisfasse, ti soddisfasse, chi puntau, chi puntau, chi puntau, gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția, fie, fie, emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie, cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul, chipul tău, e chipul meu, gândul, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția fie, fie, emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele. Cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul tău, e chipul meu gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția ta e emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale, e acțiunile mele, e acțiunile mele. Cuvintele tale, e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, chipul tău e chipul meu gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Hristoase, Hristoase, chipul, chipul tău, e chipul meu, gândul tău, e gândul meu, emozioni, emozioni, emozioni attive, emozioni, emozioni, azioni, azioni letali, azioni letali, reazioni da me, reazioni da me, vinta letale, vinta da me. Distorse, distorse, chi pultau, chi pultau, chi pultau, Gând, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția fie, fie emoția, emoția mea. Acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele. cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, chipul tău, e chipul meu gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, vin cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul, chipul tău, e chipul meu, gândul tău, e gândul meu, emoții, emoții, emoții, fie, fie, emoții, emoții, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul tău, tău e chipul meu, gândul tău e gândul meu. emozioni, emozioni, emozioni, emozioni, azioni letali, reazioni da me, reazioni da me, vinta letale, vinta da me. Distorse, distorse, che voltau, che voltau, che voltau, gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, chipul tău, tău e chipul meu, gândul tău, e gândul meu, emoția, emoția, emoția, emoția, emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, reacțiunile mele, reacțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus Hristoase, Hristoase, chipul tău, e chipul meu, Gând, gândul tău e gândul, e gândul meu. Emoția, emoția, emoția ta e emoția, emoția mea. Acțiunile, acțiunile tale, acțiunile tale, e acțiunile mele, e acțiunile mele. Cuvintele tale, e cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, chipul tău, e chipul meu gând, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția fie, fie emoția, emoția mea, acțiunile, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie, cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, meu, gândul, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Hristoase, Hristoase, chipul tău, e chipul meu, gândul tău, e gândul meu, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele mele. Iisus Hristoase, Hristoase, chipul tău, e chipul meu, gând, gândul tău, e gândul, e gândul meu, emoția, emoția, emoția fie, fie, fie emoția mea, acțiunile, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie, fie cuvintele mele. Iisus, Iisus, Iisus, Hristoase, chipul tău, e chipul meu, gândul, gândul tău, e gândul, e gândul gândul meu, emoția, emoția, emoția ta, fie emoția, emoția mea, acțiunile tale, acțiunile tale, fie acțiunile mele, fie acțiunile mele, cuvintele tale, fie cuvintele